одоо иргэдээс ирсэн асуултууд нилээд байгаа учраас асуултаа бас товчхон уншид танилцуулъя. Хариултаа ч гэсэн одоо товчхон авъя. Саяны одоо хуралдааны чуулганы дэгийн тухай хуулиар болохоор 20 минут байгаа. Тийм учраас холбогдох сайд нар холбогдох хотын удирдлагууд товчхон хариулуу ойлгомжтой хариулвал зүгээр байна гэж ингэж бодож байна. За, нэгдүгээр асуулт Пэлжээгийн туяа Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 17 дугаар хороо Хоёр асуулт ирүүлсэн байна. Худалдаа үйлчлэгээний төвүүдэд ажиллагсад хойр орчмын зогсоолуудыг дүүргэн ард замын 1-р игнээгээр машина байрлуулж байна. Энэ нь ачаал их үүсгэж байна. Хоёр тодорхой байршлуул байршлуудад 1-р игнээнд байрлуулсан машинуудыг чөлөөлөхгүй байна. Тухайлбал нэгдсэн үндэсний байгууллагын байрны баруун талын авто замын 1-р игнээнд Сүхбаатар дүүргийн цагдаагийн ажилтнуудын байрлуулсан машинуудыг огт ачдаггүй. Энэ талаар үүрэг чиглэл өгч болох уу гэж энэ нэг асуулт байна. За хоёрдугаар асуулт сүнрийн нямд орж Увс аймгийн давсд сум хоёрдугаар баг машины хэрэглээг бууруулж төгжрлийг бууруулах арга замыг хэрэгжүүлэх нь хаалтан дотор энэ ялангуяа энэ одоо хуучин машинуудтай холбоотой гэж ингэж бичсэн байна. 3. Баяр сайхны оюун туяа Улаанбаатар хот хаан уул дүүрэг 7 дугаар хороо инх тавны өргөнчлөөний дагуу баруунаас зүүн дөрүн зам руу явах замд зүүн гар тал руу эргүүлэхэ болсон. Энэ Энэ зам дээр зогсох хүмүүсийн цагийг улам нэмээд байгаа юм биш үү? Игтлгүүрийн урдаас Централ Тавр орох гэж яваа хүн Монгол улсын боловсролын их сургуулаар эргээд Централ Тавр орж байна. 4. Чулуун доржийн цогтоочор Сэлэнг аймгийн сайхан сум 3 дугаар аг. Улаанбаатар хотын даргаыг яаж сонгодог вэ? Түүнийг сонгуулийн зарчмаар сонгох боломж байдгүй. Монгол улсын талаас илүү хүн ам оршин суун байгаа хамгийн том хотыг хариуцсан албан тушаалтанд сонгуулиар сонгох боломжтой юу гэн. За энэ яг энэ өнөөдрийн энэ хэлцэж байгаа асуудалтай бас нэг холбоотой асуудал биш байна. За 5 Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хорооны иргэн бат төгс замын цагдаа нар ялангуяа ажил тарах үеэр таталт хийдгээ. Бид нар таталт гэж ярьдаг аа. Энэ таталт ер нь хэн зориулсан таталт юм бэ? Жишээ нь талбайн Сугатрын талбайн баруун зүүн талаар таталт хийхдэггүй хичнээн цагаар зогсдгоо энэ дарга нарт зориулсан таталт юм биш үсттэй энэ дээр холбогдох хүмүүсээс хариу хариулт авъя гэж байна 6 автосамын төгжрлийг бууруулах төслийн хүрээнд өнгөрсөн энэ Баян зүрх дүүргийн 7 дугаар хороо галцог гэж хүн байгаа юм шүү автосамын төгжрлийг бууруулах төслийн хүрээнд хийгдсэн ямар ямар ажлууд байна ялангуяа Баян зүрх дүүрэг хүн амын хувьд ч тэр газар нутгийн хувьд ч тэр хамгийн том дүүрэг энэ дээр бас тодорхой хариулт авъя гэсэн байна. За энэ 7 асуултанд тодорхой товчхон хариултаа авчихад улсын их хурл дах Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлого эрхэлсэн төр орон дарганы хувьд бас цаасаараа ирсэн, бичгээр ирсэн нэг хэдэн асуудал асуултууд байгаа. Энэ дээр бас ярилцъя гэж бодож байна. Эднэрээс яач холбогдох манай улсууд ажлын хэсгээс яач. Дор дор нь өөрсдөө Таний микро шууд тусж байгаа шууд микрофоно хөлөөч 84 шууд байгаа явж тэгвэл цаг ингээд алдаад. Аа нэг за 84 часчаад шүү дээ. Хариулах юм бол яах гэж хэрэгсэн. За Батмолон гүшүүний асуултанд хариулъя. Энэ тээврийн хэрэгслийн зогсоолын хүртээмжгүй байгаа байдал бол өнөөдөр манай хотод бас тулгымцсан асуудал болцсон байгаа. Бид нар зогсоолын үн тарифт өөрчлөлт оруулахаар нийслэл иргэдийн хурлд өргөн барьсан байгаа. Ер нь бол дунд 60 хүний ажил одоо зурсан ажиллагаа гүйцэх ийм цаг хугацаа нь 3 цаг орчмын хугацаа байдаг. Тэгэхээр 3 цагт бол тодорхой хэмжээний бага тарифтай 3-аас дээш цагт бол тариф нь өндөр байхаар бай гэж ингэж ярьж байгаа. Ажлууд явж байна. Дээр нь бол ажилтны асуудал байнга хийгдэж байгаа. Улаанбаатар хотод 15 ажилтны үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага манай өдөрлөгийн төв тээврийн цэдэг албатай гэрээ байгуулсан ажилтны асуудлыг хариуцаад явж байгаа. Ер нь бол ажилтнтай холбоотой нэлийн маргаан гомдлууд их байдаг. Энэ талаар бас иргэдээс ирсэн сандлын хүрээнд Хувь зүйн сайдын батлсан журамд бас өөрчлөлт оруулах саналаа хөрвүүлсэн байгаа. Зогсоолын тарифыг бол тодруулаад хэлэхэд эхний цаг нь 1000 бай, хоёр дахь цаг нь 1500, гурав дахь цаг нь 2000, дөрөв дахь цаг нь 4500 төгрөгөөр одоо байх юм үйлчлэгээ үзүүлнэ гэсэн ийм саналаа бол нийслэлийн иргэдийн хурлд өргөн мэдүүлсэн байгаа. За энэ таталтын талаарх асуудал А зүүн үргэлтөө, зүүн үргэлт. Зүүн үргэлт гэдэг бол одоо замын хөдөлгөөний ачаал ихтэй уулзвар замууд дээр бол зүүн үргэлтийг багасгах зарчмаар төгжрлийг бууруулах ийм олон улсын аргачлал байдаг. Ер нь бол давхар төвшний уулзварын огтлол зүүргэлтийг хязгаарлах замаар тухайн уулзвар дээрх нэвтрэх чадварыг сайжруулах ийм ажлуудыг хийгдэг. Одоогор бол тодорхой чиглэлүүдэд зүүргэлтийн хязгаар болсон нийтдээ 18 уулзвар байршлууд байна. Тэгэхээр энэ бол дандаа тухайн цаг хугацаанд тооцоогоо хийгээд ингээд гаргадаг байгаа. За зөвхөн өнгөрсөн жил бид нэр хийсэн нэг уулзварын талаар жишээ авч тайлбарлая. Олимпийн гүүр буюу одоо шинээр баригдсан гүүрний натур руу иргэдэг тэр уулзварлуу иргэдэг хэсгийг хэсгийн зүүргэлтийг хориглоод гүүрэн доогоороо буцаж иргэх ийм байдлаар хөдөлгөөн зохицуулт хийсэн. А үүний үр дүнд бол бид нар төлөвлөختөө бол 3151 автомашин цагт нэвтэрж ирснийг 3781 болно гэсэн ийм 20%-аар нэвтрэх чадвар сайжирна гэсэн тооцоо гаргасан. Одоогийн үр дүн бол 3846 буюу 22%-аар уулзсан нэвтрэх чадвар сайжирж байна. А мөн тэнцвэртэй зөрчилд гэж яддаг. Хоёр дөрвөн талаасаа гэрлэн тохооны зөвшөөрөл өгөгдөд тэр чиглэлдээ зорчих тэнцвэртэй зорчилт бол уулзуур дээр 397 байсан. Одоо бол 689 удаа зорчилт хийгдэж байгаа. Энэ мэтлэн одоо тухайн хөдөлгөөнд гол асуултанд хариул. За. За ийм зүүргэлтийн хувьд ийм тайлбар өгье. За таталтын асуудал гэж ярддаг. Бидний зүгээс л хөдөлгөөн зохион байгуулалтын ажил байгаа. Энэ бол тухайн өдрийн хөдөлгөөний оргил ачаалттай үед бол гэрлэн дохой болон цагдаагийн тээврийн цагдаагийн бие албан агчтай хамтран одоо хөдөлгөөнийг төвлөрлийг сааруулах өглөө бол одоо зочин чиглэлд найлуулах богино хугацаанд хүрэх ийм зорилгоор бол ийм хөдөлгөөн зохион байгуулалтын ажил хийдэг. Ер нь энэ дээр бол дарга нар татах гэдэг ойлголт байхгүй. Хөлгөөн зохион байгуулалт хийдэг гурван тохиолдол байдаг. А нэгдүгээр тохиолдол бол уулзар зам дээр саад осол гарсан тохиолдолд хөдөлгөөнийг тойруулж зохицуулт хийж байгаа. За хоёрдугаар зохицуулт нь бол түргний болон гал команд одоо яралтай тусламжийн автомашинууд зориулсан хөдөлгөөний зохицуулт хийдэг. Гурав дахь нь бол хуулиар эрх олгогдсон тусгай хамгаалтын зохицуултыг бас хийж ингэж явж байгаа. Тэр дарга татдаг гэдэг ойлголт бол байхгүй. Бид нар өнөөдрийн байдлаар одоо та бүхэнд хэлэхэд Улаанбаатар хот 25 цагаас дээш километр цагийн хурдтай явах явна гэж тооцвол хөдөлгөөн 85 мянган машин л оролцох ёстой бол таарад байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр хөдөлгөөнд өдөр тутам орж байгаа автомашины тав бол 198 мянгаас 233 мянга буюу тооцсон тооцоолоос 2-оос 3 дахин илүү одоо ачаал автсан замын нөхцөл байдал туйлын одоо хүнд байдалтай байна. Тэгээ энэ тохиолдолд хөдөлгөөний төвлөрлийг зорчсон чиглэлд найлуулах явуулахын тулд энэ хөдөлгөөний зохион байгуулалтын ажлыг хийдэг бас олон улсын аргачлалаа дагуул явж байгаа ийм ажил байна. Машины хэрэглээ буруу хүлтэ 83. Тэгээ дараа нарын нэрийг өрөөл хотлоод аталмалт хийлгээд байдаг гэдэг юм. Тэрний хэн шалгах шүү. Тийм яриа гаргаад идэг. 83. За Батмаглан гишүүний иргэдээс ирсэн зарим асуултын хариулъя. За Улаанбаатар хотын автомашин хэрэглэн дээр нийтдээ хоёр үндсэн асуудлууд орж ирж байгаа. Нэгдүгээрт нь импортын татварын бодлого байгаа. Өнгөрсөн жил ихэд нийтдээ 76 мянган автомашин орж ирснээс үүн нь 56800 автомашин нийслэл бүртгэгдсэн. За үүнтэй холбогдуулаад татварын бодлого дээр бид 5-аас 20 хувийн интеграцлалтаа нэмэгдүүлэхээр үндсэн тусгайлсан хууль дээрээ дагалдуулж оруулж ирж байна. За нөгөө тэгвэр Улаанбаатар хотын авцам ашигласны төлбөрийн хэмжээг бид мөн бүсчлэлээр оруулж ирж байгаа. За одооны хэрэгжилж байгаа 20 20 мянга 40 мянга гэсэн ийм тарифтай байгаа. За энэ авцам ашигласны төлбөрийн хэмжээг нэмэгдүүлэхээр иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд энэ эхний хагас жилд өргөн барихаар бид орж бэлтгэлээ хангасан. За энэ дээр бол дээрэс нь мөн RFID-ийн шинжилсэн бүртгэлийн системүүд уншигчдыг бид нийтдээ 161 байршил байршуулсан. За үүнтэйгээ холбогдуулаад бүртгэлийн болоод автомашины зорчилт дээр бид нар бүрэн хяналтыг тавина гэж энэ дээр бол тодорхойлж байна. За сүүлд нь тэр төсөл хэрэгжүүлж байгаа ямар хугацаанд ажлууд хийгдсэн бэ гэж өнгөрсөн онд 22 оноос 24 оны хугацаанд нийтдээ 4 бүлэг 12 багц ажлыг 239 төс тарах хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ингээ хэрэгжилт нь явж байна. Өнөөдрийн байдлаар 22 онд хийх ёстой ажлын хэрэгжилт бол 85% таа явж байна. За Баян зүрх дүүрэг дээр бүр тодруулж хийгдэж байна. За Баян зүрх дүүргийн хувьд бол авцам замын байгууламж дээр хоёр төсөл арга хэмжээ явж байгаа. Энэ дээр бол хамгийн том нь бол одоо шар хатан автобусны буудлын эцэс 4.2 км-ийн урттай гүүрэн байгууламжтай гүүрэн 197.3 м урттай ийм үндсэн ба гол замыг холбох нэг зам явж байна. За нөгөөх нь цагдаагийн актимаас явж байгаа уруудж байгаа 68 дугаар сургуулийн баруун талаар явах өргөн чөлөөний холбоос замууд явж байна. За нийт э, Баян зүрхт бүгд 22-с 24-нд 16 цэцэрлэг 7 сургуулийн шинжилгээ ажлыг хийхдээ төлөвлөгдсөн явж байна. За шин тойрог замын нийт 12.5 э, км зам нь Баян зүрхт үргээд дайрж байна. За RFID-ийн нийтдээ 20 161 байршлаас Баян зүрхт бүгд 22 байршил нь орсон байна. За нөгөө төгөр төлөвлөлт сарлахтай холбоотой шархад дид төвийн бүтээн байгуулалтын ажил явж байгаа. Үүн дээр мөн газар чөлөөлтийн ажлууд хийгдсэн. Хийгдээд бас энэ 23 онд үргэлжлээд явна. За нийтдээ энд баригдах томоохон барилга байгууламжтай эрчим хүчний их усрын асуудал дээр амгалан дулааны станц дээр 50 мегаватт өргөлийн ажил ингээд 22 оноос ажил нэхсэн 24 онд ашиглалтанд орохоор ингээд явж байгаа. За Улаанбаатар хотын даргын хувьд бол нөгөө хууль биш яах вэ? Дарга асуулт байна. За Тэр яг нөгөө Сэлэнг аймгийн Саахан сумын 3 дугаар агийн цогт очир гэж юм яг өнөөдрийн одоо энэ мэдээлэлтэй холбоотой асуулт өшөөл энийг яг дараа нь бичгээр өгчөж болох байхаа. За өчигдөр нийслэл Улаанбаатар хотоос энэ Улаанбаатар түншлэл гээд хөрөнгө оруулагчдын чуулган уулзалт эдийн засгийн форумыг зохион байгуулсан. Орой телевизээр Улаанбаатар хотын дарга Сумын озар даргын өгсөн мэдээллийг үзсэн. За тэндээс нэг ийм ойлголт авсан. Энэ Дорногов аймагт хүрэн нүүрсний ийм одоо талбай байгаа. Энийг Улаанбаатар хот эзэмших эрхэн бий болсон. За энийг харин эдийн засгийн эргэлтэнд яаж оруулж өнөөдрийн энэ саяны Сүхбаатар сайдын мэдээлэлээр гарсан тэр метроны асуудал, LRT-ны асуудал, тойрог замын асуудал гээд энэ одоо хөрөнгө санхүү шаардсан томоохон ажлуудаа хийх ёстой гэсэн нэг иймэрхүү одоо ярилцлагыг би товчхон үтсэ. Тэгэхээр би Сүхбаатар сайдаас асуух гээд байгаа нь энэ ер нь яг ямар шатанда яваа юм бэ? Энэ хөрөн нүүрсний одоо Дорногорт байгаа энэ одоо талбай нь Улаанбаатар хотын одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад та бүхний яг өнөөдрийн байдлаар хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлууд юу байна вэ? Нэгдүгürt. Хоёрдугаарт засгийн газраас засгийн газар улсын их хурал дээр ямар ямар одоо дэмжлэг авах шаардлагатай юм бэ? Би өчигдрийн ярилцлагаас бол ерөөсөө л тэгж ойлгосон. Энэ улсын их хурлаар тодорхой хэмжээний одоо шийдвэр гаргаж иж энэ нийслэл Улаанбаатар хотод Монгол улсын хүн амын 50% нь амьдарч байгаа энэ төгжрлийн асуудал, энэ одоо төвлөрлийг сааруулах асуудал, энэ утааны асуудал, тэр одоо өнөөдрийн одоо энэ төршлийн асуудлыг хийн одоо газн шилжүүлэх энэ асуудлуудыг хийх томоохон эдийн засгийн эргэлтийн энэ асуудлуудыг л яригадаад байна гэж энэ ойлгож. Дөрөв зөвхөн гişүүн ч гэсэн асууж л байлээ л дээ. Өнөөдөр байгаа нэг хідэн төгөргөндөө төсвийнхөө мөнгөн дээр та нар эргэлтээд баахан тооцоо судалгаа хийгээд л яриад байдаг. Агсан одоо төвчний юм ерөөсөө байхгүй нэ гэж. Би энэ чиглэл дээр бол бас санал нэг байгаа. Тийм учраас энэ асуултыг асууж. Энэ дээр нэг тоомтой дөрвтойхон шиг хариулт өгөөтхөө. Энэ улсын хурал дээр чинь одоо урд хожид байгаагүй бас Улаанбаатар хотыг дэмжих энэ хөгжлийн бодлогын төр хороо гарцсан 24 5 гишүүнтэй ажиллаж байгаа шүү дээ. Шаардлагатай бол энэ төр хороогоороо ч гэсэн одоо энэ асуудлуудаа оруулаад энэ их хурлаар хилцүүлэх, дэмжүүлэх энэ ажлуудыг бас ер нь хийх хэн зүйтэй гэж ингэж бодож байна. За Батангалан даргын асуултанд хариулъя. Сая өчигдөр бол би шинж сэргэлт Улаанбаатар форумын одоо арга хэмжээ зохион байгуулсан. Дотоод гадаадын одоо хөрөнгө оруулагч төвийн хвшлийн оролцоотойгоор бидний Улаанбаатарын хөгжлийн асуудал дээр бүтээн байгуулалтанд оролцох тухай асууд төслүүдэд танилцуулсан. Тэр одоо манай энд Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер оролцож байгаа. Аа ер нь бол бид нар Улаанбаатар 2040 хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тооцоолыг одоо урдсан байдлаар гаргаад 142 их 80 төгрөг шаардлагатай гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. 2040 он хүртэл одоо хөгжүүлэх том төслүүдийг хэрэгжүүлэх. Гэтэл энийг одоо яг улсын төсвийн өнөөгийн хэлбэрээр ингээ явах юм бол одоо 300 тэрбумыг өгөхүү 400 өгөхүү эхийг өгчлөө багыг өгчлөө гэдэг энэ байдлаар бол энэ төслүүд хэрэгжих боломжгүй болчих. Гэтэл Улаанбаатар хотод яг бид нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль нэгжийн хуулиудаар бол ер нь суур боломжуудыг бол нээгээд өгсөн байна. Цаашлаад түрүү татварын болон бусад одоо хэлбэрүүдээр боломжуудыг нээж өгөх шаардлага байгаа. Тэгжиж энэ нэгжийн хууль Улаанбаатар хотын хууль амлих гээд байгаа. Тэгэхээр одоо Улаанбаатарт ямар асуудал ярьж гинүү вөхөр зэрэг бас нэг төсвийн бус орлогынхаа их үсвэрийг одоо өөрсдөө улсын төсвөөс гадуур одоо бас өөрсдөө бонд монд гэж бургахоос гадна тэр орлого олдог өмч аж ахуйтай холбоотой асуудлуудаа одоо явуулъя. Улсын хурл бол одоо төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг ярих гэж байна. Төрийн бол орон нутгийн өмчийн компани хууль ярих гэж байна. Энэ маш чухал байна. Тэгэхээр одоо Улаанбаатар хотод бол яг боломжтой нэг одоо бидэнд нүүрсэл одоо үн хүрээд байгаа. Улаанбаатархын одоо нүүрсний талбай гэдэг энэ Дорногойд хайгуулын талбай гэхүүтэй тийм ээ. Энэ бол энэ дээр одоо бас эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулаа. Энэ одоо хүрн нүүрсэлтэй нөгөө сайн чанарын нөгөө юуны коксийн нүүрс бол биш. Тэгэхээр энэ хүрн нүүрсийг одоо нүүрс чинь 2030 оноос хойш бол хэрэглээ нь багасах, үнэн буурах ийм нөхцөл байдалтай тооцоолууд байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын хувьд ч гэсэн ер нь нүүрснийхээ үнэтэй байгаа үед энэ нүүрснийхээ төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх гэж байгаатай нь уялдуулаад Улаанбаатар хот бас энэ нүүрсний энэ Улаанбаатарын талбайг ашиглаа бас тодорхой хэмжээнд мөнгө босгоод төвжирлийн асуудлууд бусад төслүүдийг хөдөлгөөд явуул бас улсын төсөвт ачаал болохгүй баг орон нутгийн төсвийн одоо хэдхэн орлогодоо дулгуурлахгүй байх юм боломж бүрдэх гээд байгаа. Тэгэхээр энийг одоо ер нь бол их хуралд оруулж ирж холбогдох шийдвэр гаргуулах үүднээс оруулж ирээд төр хороон дээр ярих шаардлага бол байгаа. Хүмүүс бол одоо янз бүрийн байдлаар одоо одоо нөгөө шийдвэр гаргахаас айдаг болгоомжлдог юм болсон цаг үе байна. Гэтэл асуудал шийдэл маань хөрөнгө санхүүтэй холбоотой байгаад байдаг. Боломж нь байгаад байдаг. Тэгэхээр шийдвэр гарах хэрэгцээ орчин суурь нь бол тавигдсан байгаад байдаг. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол бас ингээд зөрөгтэй хөдлөөд асуудлаа яриад ингээ явах юм бол одоо бид нар бас хөрөнгө санхүүгийн хувьд боломжтой болчвол энэ төслүүд бас хэрэгжих боломж бол байгаа. Манай төр борооны хувьд ч гэсэн олон асуудлуудыг ярьж исэн өмнө зарим нь хэрэгжихгүй байгаа ч ерөөсөө энэ төсөв мөнгөтэй холбоотой шүү дээ. Энэ 420 тэрбум гэхэд л манайхан ч одоо авцсан гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Гэтэл өнгөрсөн жилийн олгосон гэдэг 420-ыг чинь гүйцэж аваагүй байгаа. Энэ жил хасчихсан байсан. Харин сая засгийн газар Улаанбаатар хотод өөрийнх нь их усүрээр одоо тэрийг 187 тэрбум яралтай шаардлагатайгаа их усүрийг бүрдүүлэх боломжийн гаргалгааг бас гаргаж одоо өгч байгаа. Энэ мэтээр одоо ингээд таны төрөний хэлдгээр бол энэ асуудлуудаа явуулнаа. Мэдээж хэрэг хяналттай ил тод байхад энэ зарчмыг бол бид баримталж байгаа. Эрдэнэс 5 толгой төр хүртэл бид нэр нэлээд дэвшилттэй арга хэлбэрээр ажиллаж үр дүн гарч байгаа ч юм байна. Тийм учраас бол төслүүдээс бол айх биш. Энийг явуулах ёстой гэсэн юм байр суртаа. За, Сүхбаатар сайдд баярлалаа. Ерөнхийдөө яг ингэж ойлголоо. Энэ төвшин төвшөндөө мэдээллүүдээ маш одоо хурдтай солилцож энэ нийслэл Улаанбаатар хотын өнөөгийн одоо энэ тулгамдаад байгаа түгжрлийн асуудал, энэ төвлөрлийн асуудал дээр та бүхэн өөрснөө санаачлаг гаргаж ялангуяа энэ одоо хотын холбогдох удирдлагууд санаачлаг гаргаж энэ их хурл дээр төр хороо байгааг та бүхэн одоо ашиглаж ингэж одоо хурдтай ажиллах шаардлагатай байна. Сүхбаатар сайдын хэлснээр бол би ингэж ойлголоо. Ойрын хугацаанд энэ Улаанбаатар хотын улсын хурл дах Улаанбаатар хотын хөгжлийн бодлого эргэсэн төр хороогоор энэ одоо асуудлыг оруулах нэ ингээ хотын эхний ээлжинд хотын гишүүдтэй танилцуулъя. Ингээ шаардлагатай бол их хурлын дарга танилцуулъя. Ингээд асуудлуудаа хурдтай явахгүй бол ерөөсөө бид нар нэг яриад байдаг, яриад байдаг. Тэгээ нэг хэдэн тоотой, хэдэн цаастай, нэг судалгаатай, нэг зовлон ярьсан ийм л одоо улсууд үүсч одоо үлдэж штэ. Тэгэхээр нэг минут юм ээ. Тэгэхээр мэдээж энэ одоо Улаанбаатар хот гэж Монгол улсын одоо 50% амьдарч байгаа энэ том одоо нийслэл хотод гадна одоо гадна дотны зочид, жуулчид, төлөөлөгч ер нь одоо гадны хүмүүсийн нүдийг хужирлах ганц юм ганцраа бид нар одоо зоригтой шийдвэрүүд гаргаж энэ дээр одоо саяны өчигдрийн тэр Улаанбаатар хотын хэрвээ засаг даргын ярьж байгаа энэ бол нэлээд бас нэг гаргалгаатай шийдлүүд гаргаж явах шиг байна. Тийм учраас энийг одоо түр хороогоор оруулж энэ хурал дээр бас тодорхой хэмжээнд хилцэн зүйтэй байхаа гэж ингэж бодож байна. Сквотод хаалга. 1 минут 45 секунд. За таны хэлсэнтэй бол санал нэг байгаа. Ер нь бол яг хотын удирдлагаас бол асуудал тавьж байгаа. Би бас одоо нөгөө үндэсний орог даргалж байгаа учраас энэ асуудлыг явуулъя гэд. Тэгээ яг ер нь яригдж байгаа гол асуудал нь бол нөгөө ойлголцол, хууль зүйн орчинд яаж явуулах уу гэдэргээд яригадад ингэ явж байгаа юм би. Ер нь төслийг хурдан явуулах үүднээс бол түргэх шаардлага байгаа. Тийм учраас таны хэлснээр төр хороонд оруулж ирэхтэлд нь бол бас ажиллая гэж бодож байна. Тэгээд улсын хурлын дарга энэ асуудал дээр бас одоо бидний төр хороог дэмждэг. Тэгээ бас энэ Улаанбаатар хотын асуудлууд дээр бас одоо их хурлын даргын зүгээс бас дүгжил бууруулах чиглэлд үүрэг даалгаврууд өгдөг. Тэгээ би бас энэ тал дээр улсын хурлын дарга бас анхаараасаа гэж бодож байна. Зөв бидний зүгээс бол өөрсдийнхөө шалтгааллах зүйлүүдийг хийгээд одоо зүтгэхэд хичээгээд явъя гэж хэлэв. За. <clears throat> Ер нь бол Улаанбаатар хотын төвжирлийн асуудал бол нийслэлийн хамгийн том тулгымцсан асуудал болсон. Эний алдагдсан боломжийн өртөг цагийн үнэлгээ хэдий их 80 төгрөгөөр хэмжигдэнэ. Эрхцүү орчны хувьд бол Улаанбаатар хотын эрхцэн байдлын тухай хууль, нэгжийн хууль, төр хувийн хүчний түншлэлийн хуулиар суур хуулиудаар бол эрхийг нэгэд өгсөн гэж Сүхбаатар сайд сая хэллээ одоо гагцгүй том даацтай бодлого шийдвэрүүдийг зөрөгтэй хэрэгжүүлж энэ төгжрлийг бууруулах асуудлаар хөрөнгө хүч зарцуулж ажиллах шаардлагатай. Ирэх 3 дахь өдөр өнөөдөр даргын зэрэг зүйлийн урлаар нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн төр хороо Батамгаланд орохтой энэ нийслэлийн төгжрлийг бууруулах зохис асуудлаар зохис шийдэл гарч гисэн хилцүүлэг асуудал хилцгээр төлөвлөсөн байгаа. Тэнд нь нийслэлийн дүүргийн дарга алдар жавхлан энэ дүүргүүдийг хотод болох төвлөрлийг сааруулах, дистрикт болох саяны зөв үргэлт дистрикт скул сургуулийн тойрог, эмнэлгийн тойргуудыг оновчтой хуваарлах ийм төрийн үйлчлэгийг оновчтой хуваарлах тийм сан санаалах танилцуулгыг санаалгаас энийг хилцэн. За энэ дээр энэ саяны яриад байгаа тэр уул уурхай их усүрийг ашиглаж Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулах тэр улаан ямар Улаанбаатарын тэр нүүрс чи одоо 2030 оноос хүрэн нүүрс бол ашиглалтаас гарах гээд шүү дээ. Тэгэхээр тэрнийг амжиж ашиглалт юм уу? Ашиглаад эргэлтэнд оруулаад ингээ бүх болцоог ашиглах хууль эрх зүйн орчин бол Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулиар концессийн ч тэр төр хувийн хөгжлийн түвшний ч гэсэн бүх эрх зүй нэгдсэн байгаа зөвхөн одоо сайда тийм ээ. Тэгээ энийхээ яриад шийдэл бол боломжтой. Корпорац хэмжээнд ажиллана гэж байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулийн 58-ийн 1 үзэл санаач гэсэн чимэд байгаа нийгэм эдийн засгийн зогсбор гэдэг бол корпорац гэдэг үгийг corporate body гэдэг үгийг би бол бас алдаатай орчуулсан байлээ гэж хэлж байна. Энэ нь бол цэцэрлэг нэгжүүл эдийн засгийн зогсолбор байна. Тэр үед сум ч гэсэн сум нэгдэл гэдэг корпорац корпорац корпоративны шин чанартай ийм нэгж нутаг дэвсгэр нэгж хотын зохион байгуулалт байсан. Энэ нь одоо алдагдчихад сум орон нутаг аймаг нийслэл бүгдээрээ зүгээр ингээд нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалтаар ажилладаг болохоос биш корпорацийн эдийн засгийн нэг жив утгаар ажиллаж байгаа юм. Хаягц энийг л өөрчлөх гэж нэг жив үйл хийсэн шүү дээ. Тийм учраас одоо тэр 3 дахь өдрийн хилцүүлгээрээ тэр хөрөнд үрсний ордоо ашиглаад ашиглануу тэр Баян богд, Ар богд энэ Улаанбаатар хотуураа ачааны угаа явдаг ус нийс дундуур хэд байдیں۔ Энийг тойруулах, за тэрүүгээр нь одоо хурдны зам магистрал тавих, метро барих. Тэгээд даастар шийдлүүдээ гарч явахгүй бол одоо энэ 2020 6-7 оноос чинь бараг тэг зөксөлт хийх юм билээ чинь улс чинь. Хуваам нь өсөд байна, Улаанбаатартаа төвлөрөөд байна. Тэрний алдагдсан боломж эдийн засгийн өртөг ямар байна? Тэрний дагаад нийгмийн бүхэл стресс ямар байна? Хүний эрүүл мэндэд яаж нөлөөлж чинь агарын бүхэл энэ дээр бол зоригтой шийдэл шийдвэр хэрэгтэй. Тийм учраас энийгээ бол төр орооны хурлаараа ирэх 3 дахь өдөр хилцээд ингээд бүх арцуулаа нэг зохицоорн шийдэл хийгээд бас хариуцсан сайдтай уснаар бас нэг анхаардаг сайдтай уснаар активч гарч ийн гэж бодож байгаа. Нэг хүн хүү хаагаа яваад идэг юмнуудыг уйлдан зохицуулдаг. Тэгэхгүй бол тэнд босрлын асуудлыг дунд тусдаа энд нэг эрүүл мэндийн асуудал үйлчлэгээ тусдаа тэнд автсан тээврийн асуудал тусдаа Ингээд нөгөө Улаанбаатарын төгжил түүлэрч нэгдсэн зогс шийдэлгүй яваад байгаа байхгүй. Эдэнсэг уйлдуулж дөрөөр хон дээр ярих хэрэгтэй. За ийм 3 дахь өдрийн урлаанаар хэлчихэж хэлчихэж байна. Тамаа газар нөгөө агридэн дараа хууртай 3